如果说以前你买东西呢，遇到过什么情况呢？就是说，哎，好不容易看上一个东西，觉得挺好，买了之后发现这东西呢又不适合自己，但是呢很可惜，这个产品呢又不能退也不能换。如果说你经历过这样的事情啊，记得在这个视频的下方点赞、留言、加关注啊。因为今天我们要讲的主题呢，其实就是这个呃，枪械用的这个保护听力用的这个消音器。呃，第至于第一个大家如何去挑选呢？我给大家。 呃，讲讲我个人的经历，呃，也给大家分享一些这个经验免得大家这个走弯路。好，那废话不多说，我们展开今天的这个视频啊。首先呢，这个消音器啊，是这个大家等了很久啊，我我到等了十五个月吧，十六个月是最后一批这个呃 ATF 呃纸质的这个申请啊，呃，所以说呢，这个相对来说等的久一点。现在呢，基本上 ATF 这个电子版的这个申请呢，大概是一百六十天到一百八十天之间左右啊。 比我这个十五个月呢，相对来说要短很多，但是比他这个承诺的九十天呢，还是要长了不少。呃，好，这个是这个给大家铺垫一下，这个这个 ATF 的政策。首先呢，今天这个视频的主角啊，大家可以看到啊，这个呃又黑又粗又长，对吧？很爽，很舒服。然后呢，这个枪呢 SP 五啊，HK 公司 SP 五，然后呢上面的这个消音器呢，就是这个今天的视频的主角。其实这个呢，就是呃。 给大家看一下铭文啊，这个 s i l e n c e r c o d e 的这个消音器啊，叫 Omega 三十六 M。然后为什么我第一个消音器买了这个消音器，而不是买像这个什么 SOCOM 或者是其他这个特种部队用的什么呃 s c h r u f r e r 之类的？呃，我当然有自己的原因啊。首先第一个原因呢，大家看到这个这个消音器，啊，好几节，这是一节，这是一节，这后面呢还是一节。 为什么这消音器分了这么多节啊？然后前面呢还有一个这个 cap，这个呢就是说这个消音器啊，它是非常非常模块化的。所以说，当你假如说你想用在这个手枪上或者是九毫米上面，你其实可以把这一节去掉的，这可以取下来的。但是这个有专门的工具，现在已经拧不开了，已经已经 carbon lock 了，打了非常多了，已经是拧不开了。它有专门的工具，大家看到吧？在这个地方有这个卡槽，然后你卡住之后用那个扳手一扳，它就扳开。所以说，然后你把这个 end cap。 放在这一节上面，所以说你的这个消音器呢，就相当于是短了一点，短了一点呢，就是说它的消音效果呢，可能肯定是不如这个长的要好，但是呢，它更轻便，所以说对于你打某些这种，对吧？比如说九毫米的亚音速子弹、幺四七、格令这种子弹，你可能短一点就已经完全足够用了，没有任何的枪口印，同时呢，这个消音效果也已经达到能够达到你的预期，你可以弄短点，对吧？还轻便，然后你 CQB 的时候，对吧？还不至于说磕到什么门啊、什么之类的那种很尴尬的场景。 这是其一啊，然后其二呢？这个 N cap 呢？这个也是有说法，这个是没有什么特点，只是说就一个盖儿。它因为这个，如果说你用这五五六口径的子弹，呃，用这个消音器的话，它这个口径啊，最多的是点三六啊，这个铭文上面有写，大家看到没？最大是点三六口径啊，所以说点四五的话，手枪这肯定是用不了的，对吧？这个。 呃，很很不幸啊，但是那个，比如说你的九毫米啊，什么，呃，点三八其实都可以啊。虽然说它是叫这个点三六口径，但是你九毫米点三八其实都可以，但是点四五是不可以的。然后为什么要说到这个呢？这个洞啊，大家一看到非常大的，这个你看一戳都能戳进去，对吧？呃，如果说你用五五六的话，如果你洞是这么大，对不对？你子弹飞出来之后会带出很多这个没有完全燃烧完的这个呃火药气体。 呃，尤其是你打这种短管的 AR 十五，所以说它还会有一些枪口焰从前面出来。为了避免枪口焰从前面出来，然后有这个声光声光特声特征让这个这个对方发现的话，它这个前面啊也有个工具，就是它你看这小洞洞了没？这一个小眼儿，插进去一拧，可以把这换成这个前面还可以再再加一小节这个呃 flash hider，这样的话能更小的去。 呃，减少它的这个这个火光的这个，对吧？这个出来的这个特征，所以说更难让对方发现。所以说这也是它的一个模块化的一个，呃，怎么说一个优点吧。好，这前面这一节这个头啊，对吧？这个头咱讲完了，后开始讲后面这个身子。这个身子呢，大家可以看到后面呢又是一节，对吧？然后如果说这个视频老观众大家都知道，其实这个消音器我用在这个，呃。 HK 的这个 MP5，也就是 SP5 这个民用民用版上面用过，然后呢，在这个呃 MPX 随便拿一把枪啊，MPX 上用过，但是呢，这两个这两个枪大家看到这个接口啊是不一样的，你看这个是一个这种音叉的这种啊，我这种插是插不进去的，而这个 SP5 呢是这种 three lock 就这种，对吧？这种的是我可以这样随便就这么。 这样就就可以了。所以说这个接口呢是不一样的。为什么一个消音器能用在两个不一样的枪上面呢？这个呢就是这个消音器的另外一个特点，就是它后面这一节是可以换的。所以说这个消音器你可以用在你的步枪上、你的手枪上、你的这个微冲上面，什么枪都可以。你只要唯一需要做的就是更换它后面的这一节这个头。呃，正好呢，我给大家拿了几个我之前枪的这个例子啊，这个。 枪口装置啊，大家肯定很熟悉了，是我最早的这个 LWRC，呃，这把枪的那个枪口装置是 AAC 的这个，呃，我记得是五十一吧，呃，五十一 Tooth Mount，然后是是这样的，看到吧？然后呢，这一节呢，大家看到这一节东西吧，这一节东西呢，就是说你可以把它，把这一节啊，也替换掉，换成这个，把它拧进去就行了，所以说只要换后面这一节东西就可以了。 这样子的话，你把这一节换好，对吧？你就可以锁在这个新的这个，你的这个，对吧？拧上去之后，然后锁止机构，哎，这么一锁，它就锁定了，它就下不来了，就非常结实了，对吧？然后你把它这样解锁，对吧？再一拧，它就出来了。所以说，你五五六的枪，如果说用的是这种呃枪口装置，所以说它也是可以用的。 当然也不仅局限于这种，有很多各种各样的枪口装置。呃，再给大家举个例子，比如说像刚刚的这个 M P X，虽然说它这个是九毫米的这个枪口装置，但是它也有这个呃三零八口径以及这个五五六口径都有。如果说你是用这种呢，就是刚刚的这个 A A C 的，就它俩是一对儿，对吧？然后呢，还有这种，这种呢是它的这个 A S R 的这个系统啊，这种系统呢也是一样的，就是把后面那一节换上。 放上之后呢，你就可以这样，哎，这样把它拧上，拧上了之后，然后这么一锁，对吧？它就不动了，它出不来了。所以说这个呢，其实就是这个消音器啊，它这个上锁的这个原理其实挺简单的，哎，对吧？就可以了。所以说一个消音器，你可以用不一样的这个枪口配件。 然后呢，无论是这个 Three l 三浪也好，还是你的这 A S R 也好，还是你的这种呃 A A C 的这个五十一啊什么之类，就我只是给大家举个例子，不，呃，不包括不，不仅局限于如此，就是它的组合非常多。当然，目前来讲，它这个唯一的缺点是它不兼容这个说范儿的产品，所以说你想用说范儿的这个呃枪口的这个制推器啊之类的，呃，这个要跟这个三零四扣的这个 Omega 三十六 M 要说拜拜了，你只能用它这个目前已兼容的这些，呃。 消音器的这个这个 muzzle device，那很多人问了，那你刚刚说到了说这个手枪怎么回事啊？那这个那这个刚刚说了这一节可以去掉，然后可以什么手枪之类，其实你你这么长用手枪也完全没问题，只是说没必要对吧？如果说手枪的话呢，它里面要有一个 piston 结构啊，当然已经在里面了。然后呢是一个这样。 类似于这样的一个结构，dire direct thread，然后同时也需要一个什么弹簧之类的，然后呢组合起来一起使用就可以了。所以说大家每次要如果想换这种枪口配件的话，大家要记得啊，就是需要什么样的东西，不是简简单单的只是换一个头，大多数情况下只是换一个头就可以。比如说像什么 ASR 啊，什么呃这个这个叫什么 AAC 的这个对吧？五十一都可以。但如果说你想用这个 three lug 就这种 three lug 以及手枪的话，一定要加一个 piston。 如果说没有这个 piston 在里面的话，它可能会导致这个枪没办法正常的附近啊。啊，虽然说这个这个 three lock 并不需要这个 piston 这个工作原理，但是它需要这么一个配件儿，去让它正常的能卡到这个枪上。所以说这个是安装性大于了它这个本身这个东西的这个啊实用性。所以说呃，大家要要注意，就是一个是 three lock，呃 three lock 这种。 接口和这个手枪是一定要需要用 piston 这个结构，除此之外，其他其实都是这种直接装上去，买一个转接头就可以用。所以这个呢，就是这个这个消音器啊，非常非常简单，非常非常好用。然后为什么我喜欢用这个？用在这个 SP 五上面啊？给大家说一个原因，就是因为大家可以看到这个枪啊，后面这一节是封死的。 对吧？所以说，当这个枪消音器有这个任何的这个呃 back pressure，就是往回的后压的时候，它只有可能从这个 ejection port，也就是炮弹舱的这个炮弹口啊，从这儿排这个气，剩下多余的气体呢，就是只能从这很其他的这个缝缝里面吹出来，不会说通过这个后面这有任何的缝隙去吹到这个射手的脸上。所以这把枪打消音器打起来是相对来说比较舒服一点的，而相比而言。 这把枪大家看到啊，这是我的这个老的 MPX，就这里有很很大的缝，对吧？这里有很大的缝，对吧？就这里竖的，然后这个 charging handle 这里啊也有很大很大的缝，所以说一旦你这一这这一打起来，这个这个回压这个 back pressure 一大呀，基本上除了这个这个炮弹仓的这个炮弹口往外在在喷烟之外，就后面这地方其实也是有非常大的烟，呃，所以说这打起来呢，这个效果啊，虽然说消烟效果非常非常好。 但是呢，就就特别熏自己，你知道就会熏的，就是眼睛会流眼泪的那种熏。就不光是说大家打那种就毒牛式的那种步枪，比如说什么九五啊、塔沃尔这种会熏眼睛。你这种枪装了消音器一样熏眼睛，对吧？所以这个呢，也是为什么后来我这把枪不太喜欢用这个消音器的一个很重要的原因啊。然后再说到像步枪来讲，呃，像这种，呃，给大家说说一个题外话。 这个是我 F W C 上面最原始的这个消音消焰器啊，就是这个 Flash Hider。为什么我把它换下来了？因为这个东西给大家说一个有趣的小细节，大家看到没？这个三个长度啊是一样的，这个三叉的长度是一样的，三个叉长度长度一样会导致一个什么效果？听到了吧？它成了音叉，你知道吧？所以说消焰效果真的非常好，但是呢，它这每开一枪就会有叮的声音。 就不像是那个什么 M1 加兰德对吧？你砰打完一枪，最后一个弹那个那只是真是弹夹，弹夹呸飞出来，然后有叮的声音，这是你没开枪，对吧？就非常非常非常讨厌。相比之下，你看这个三十四扣的这个 ASR，它的这个三个长度啊，可以看到吧？这三个长度是不一样长的，不一样长的好处是什么呢？ 对吧？怎么敲都不会响，装备出来了拿这个敲，它也不会响。所以说，这为什么这个我后来把它换掉了？同时呢，我换上了这个说范儿的这个，呃，就是在这儿啊，换上了这个说范儿的这一套系统。说，因为我已经定了这个说范儿的这个，呃，它的这一套消音器系统。所以说，我后面也会出一个，就是两者对比，看看这种所谓的军用的和这种普通的这种，呃，不能普通民用吧，就是这种模块化的有什么。 具体的区别，对吧？呃，后面呢也会给大家细讲。所以说这个就是，如果说你选择这个消焰器啊，大家记得选三叉的，不要选等长的，这特别讨厌。这一个小细节，大家学会了吧，对吧？每次看我的新视频，都会能学到一些新的知识，对吧？所以说这就是为什么选择这种，如果选择这个三叉的，要有什么样的注意的点？其次呢，就是说这个模块化有什么样的优点？ 对吧？你可以换不一样的口啊，什么之类的。长度呢，也可以也可以换，包括这个消消焰器呢，在前面你可以加，对吧？另外一个这个 three lug 的好处就是说，大家可以看到装起来特别方便，不像其他的，就是你要先要拧拧了之后再锁止。这个呢，就是呃，我一般会这样，就是有另外一个那个课堂的这个小东西啊，你看大家可以看到，这上面有个铭文在这里，就是在这上面这一点写了九毫米，对吧？ 对吧？我一般是拿这个九毫米去对着上面，去去锁指。当然了，如果说你不是这个，不是用这头，不是用这个上面，你用其他换一头，你想这样锁指，它也是可以锁指的，锁上去也是完全没有任何问题的。这个拆装起来也很快。但是为什么我会这么做啊？这就就牵扯到另外一个小知识点了，就是说你装了消音器之后，你的这个 P O I 啊会有变化，就是你的 Point of Impact。 就是你的弹着点会有变化。虽然说你的子弹是不可能刮到这个消音器的，但是你的子弹在你的消音器这个里面飞行的时候，因为它里面是有这样空腔的腔室，它有这个消音的结构，所以说会导致子弹在飞行中会受到一些气流的影响，它的子弹这个旋转呢。 它有可能会有变化，就是这个旋转，它有可能会变化。一旦这个变化，或者是尾部稍微有受到气流的影响，它有个旋转的话，它可能会导致在你这个长距离的设计上，会有一些断着点的偏移，往左上、右上什么之类的。这个是任何消音器都没办法做到说保证说没有任何 point 呃，就是 POI shift，就是这个呃转移的。当然，一些高端会承诺说，哎，我这个就真没有。比如说说法就说，哎，我这就是没有，就是 minimize。 说没有，只是说可能非常非常细微，不足以说影响到这个呃战斗。但是你说这真真较真说有没有这个偏差，还是有一点的啊。所以说根据这个呢，我就是呃拿这个作为我的这个 reference point，也就是我的这个这个基点。所以装上去之后，我就知道呃，因为这是固定的嘛，每次我就知道我的这个弹着点的这个偏差是往左还是往右还是往下，偏差大概多少。但是目前来讲。 我都是拿这个 sub n 在玩，所以说，呃，包括像在这个 AR 上面试的时候啊，也是，呃，距离都比较近，基本都是五十米、二十五米，这个室内靶场关灯，对吧？用这个消焰消焰器，呃，去去试，所以说没有明显的这个变化。当然，我也期待说，呃，把它装在这其他，比如说这个三零八口径的枪上面去试一试，对吧？看看有什么更有意思的这个这个 point of shift 的这种影响，呃。 还有一个就是，如果说你真的是入手了这个消音器啊，呃，大家记得一定要把这个东西，呃，给锁牢一点。因为刚来的时候，如果说你只是 t 拆 n 的话，打它可能会松，这个属于正常现象。呃，但如果说你意识到松了，你尽量还是要把它就是要注意一下，把它拧紧。但如果说你拧的特别特别紧，而且你长时间不清洗的话，就跟我的这个一样，基本上现在已经是 carbon lock 了，就是你想拆下来的话需要点功夫，不是说想拆就能随时拆下来的。 所以说这个东西呢，呃，清洗来讲，其实大多数的这个厂商都是说是免免清洗、免维护的。但是这个东西咋说，这个仁者见仁，智者见智吧，对吧？然后我不知道这个摄像机能不能能不能 capture 到啊，这里面的这个结构细了我就不给大家看了，让大家知道就行，对吧？它里面是一片一片一片一片的，然后子弹从这飞过来的时候，那。 带那高压气体在这里面，这个 b u f f l e 里面就是来回这样转，不会一起一起同时喷出去，然后导致声音就有那音爆的那种啪啪啪的声音，只有这种咻咻咻那种声音。当然没有说电影那么安静，但是声音真的小很多，对吧？呃，在靶场，尤其室内靶场的时候，对这个听力的保护啊是非常非常有好处的。所以说我非常非常推荐大家多搞搞这个，这个真的是保护听力啊，因为这个听力受损是不可逆的，就你受损了，不像你这个。 被弹壳烫伤了，对吧？你过两天顶多落个疤，然后过两天就好。但你听力一旦受损了，就是 it's gone，就是 gone forever，for for good，就是就没了，就永远就没了，就是再也回不来了。所以说大家一定要做好听力保护。好，这就是，呃，我为什么选择这个欧米伽三十六 M 作为我的第一个消音器，就是因为它模块化非常好。首先前面可以再加装什么消音器，选择更小的这个孔洞啊，复合五五六之类的，对吧？ 然后同时这一节呢，对吧？这一节你可以换掉，换直接把它缩短，然后可以更好的去做这个呃 sub 杠或者 CQB 用途可以去使用，对吧？然后同时呢，后面呢，也可以加装不一样的这个什么枪口装置啊，什么 ASR，什么 ACC 啊，什么包括像像这个 three l c g 对吧？都可以用。呃，当然目前来讲，我最常用的还是这个九毫米的 three l c g 因为装起来真的非常方便。你看这就好了。 好，那这个如果说你通过这个视频啊，觉得学到了一些，呃，消音器的这个知识点啊，包括像这个如何挑选这个音叉，对吧？如果说你学到了，那记得在这个视频下方就是点赞、留言、加关注啊，然后帮我去更好的去让其他的小伙伴知道这个频道的存在，然后同时呢，我也会激励我做更多有意思的视频给大家介绍，避免大家呢，啊，走走这个踩过我踩过的坑啊，就是尽量让大家避坑嘛，对吧？就是。 啊，也是我做做这个频道最重要的一个宗旨，其实也并不是为了什么带货啊什么之类的，完全没这个意思。其实还是说分享我个人的经验，让大家少少走弯路，这个是我的出发点。好，那今天如果说你通过这个视频学到一些有关消音器的这个小知识，以及你也确定了什么样的消音器适合自己，那记得呃帮我，对吧？点个赞啊！好，那我们今天视频讲到这里，我们下期视频见，拜拜。 给大家看一下，这是这里面的有多少碳，多少积碳啊？随便一颗，就刚刚讲视频的时候，一颗一堆碳，结构有点意思啊！我也觉得，没想到吧？它是这样子，底下有个小缺口，嗯。